Okay. Ihr habt es nicht geglaubt, doch der Junge hat es gepackt. Und er wird weitermachen und einen neuen Style zeigen, den die Leute noch nicht kannten. Hör zu, schau mir einer in die Augen, sag mir wer hier lügt. Ich zerficke diesen Bastard mit dem Text auf dem Beat. Er will Krieg, sieht was er verdient, wenn er rappt. Siehst du meine arrogante Ader wächst, ich und Testament. Ein Talent, das dich besser kennt als du selbst, sei mal still, denn ich mache den Rest. Keiner unterschätzt jetzt mehr den Schein, denn ich rappe dich im Boden, du Stück Arschloch eines Schweins. Jetzt werde ich gemein, du die Wirkel mit deinem rosa Gürtel, machst auf Ninja Turtle, komm mal runter, deine Würde wurde gefickt. Asozialer Straßengangster, Shit vor dem Mike wenn ich dich dabei zerlege, ist es mein Beweis. Da ich dich zerfleische nebenbei in einer Fleischerei mit Reimerei, die so klingt wie Zauberei. Also halte deine Fresse, weil ich dich zerfetze, unterpresse und nochmal so doof wie deine Frau Und sie ist das Gegenstück von Schwein, nämlich Sau Niemand wird mich brechen in dieser Stadt Du mit deinen Punchlines bist schon schwach Wirklich ganz klein, rede nicht mein Feind Lass es besser sein, wenn du meinst, musst du besser sein wie ich Ich bin der King in dieser Stadt Du wirst es sehen, dass ich dich hier fertig mach Thriller, du Gorilla, jeder wird mich loben Nach den Strophen geht es weiter nach oben Für dich wird es hier verboten, weitere Noten mit der Zunge zu betonen Durch den Knoten in den Noten lohnt es sich nicht mal zu voten bei deinen Quoten lieber Fieberkoten auf WC. Lasse deine Pfoten einfach weg vom PC. Deine Panzer tun schon weh und ich schmeiß dich in die Spree oder in einen See, neben dem du lebst. Ha, ha. Jeder wird verstehen oder sehen, wenn du weg bist. Dreck frisst, weil du weg bist. Dreckskind. Komm mal klar, du Packer, kranker, asozialer Standard. Wirst gefickt von einem Jungen aus der Kleinstadt in Berlin. Du bist wie ein Groovy von Scary Movie. Namens Doofy und ich groove wie ein Wörter am Silvester. Mache nicht einen auf Silvester Stallone. Du wirst verprügelt von einem, der aufsteigt auf den Rap-Thron. Du wirst verprügelt von einem, der aufsteigt auf den Rap-Thron Niemand wird mich brechen in dieser Stadt Du mit deinen Punchlines bist schon schwach Wirklich ganz klein, rede nicht mein Feind Lass es besser sein, wenn du meinst, musst du besser sein wie ich Denn ich bin der King in dieser Stadt Du wirst sehen, dass ich dich hier fertig mach Alles was du bist ist eine Lüge voll Intrigen Mach mal schnell die Biege, denn du wirst mich einfach nicht besiegen Niemand wird mich brechen in dieser Stadt Du mit deinen Punchlines bist schon schwach. Wirklich ganz klein, rede nicht mein Feind. Lass es besser sein, wenn du meinst, musst du besser sein wie ich. Was du bist, ist eine Lüge, in der du lebst. Halte einfach deine Fresse und drücke auf Repeat, denn ich bin wie die Schöne und das Biest. Wo du liegst, wenn du am Boden kriegst. Weil du auf die Fresse fliegst, wie so viele andere Freaks. Siehst du, was du verdienst, also sei lieb dich. Ficke dich besser mit deinem Messer, du Wannabe-Rapper, komm mal wieder klar, du bist kein Star. Alles, was ich will, ist, dass du einfach Respekt hast. Niederkniest vor den Kingen in unserer Kleinstadt. Einpackst mit dem, was du nicht erreicht hast. Merkst du endlich, dass du gegen mich keine Chance hast. Pack deine Sachen, nein, verpiss dich. Nimm die Chance weg von Mike, du bist nicht. Rede nicht von Ehre, du hast mich gedisst. Lebe mit den Konsequenzen, wenn es dich jetzt trifft. Fokussiert auf Rap, dein Leben wurde zerfetzt Hast mich deutlich unterschätzt, deine Frau kriegt auch nen Text Ganz relaxed, bei dem ich sie zerflex verhex und sie danach deine Angst. Niemand wird mich brechen in dieser Stadt Du mit deinen Punchlines bist schon schwach Wirklich ganz klein, rede nicht mein Feind Lass es besser sein, wenn du meinst, musst du besser sein wie ich, ich, ich